Salut à tous Salut à tous Salut, salut Et bienvenue au Cap Blanc pour cette nouvelle journée de randonnée. Bon, on est reparti pour une nouvelle randonnée au Cap Blanc cette fois-ci, qui se situe dans le sud de l'île, à Langevin, enfin vers Langevin, euh, à quelques kilomètres de la cascade Grand Galet. Voilà, donc c'est 3 km après la cascade. La route qui y mène, elle est juste magnifique. Il euh, faut avoir le cœur bien accroché, que tu sois passager ou conducteur. <laughs> c'est des virages qui sont en première avec des pourcentages assez monstrueux. Mais ça en vaut le détour. Là ce matin on est parti pour une randonnée d'à peu près 5 km. Donc euh, on va longer le lit de la rivière. Voilà, ça devrait être sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'escalier. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'escalier. Bon, en ce moment, à La Réunion, il fait assez chaud. Du coup, c'est hyper agréable de se retrouver à nouveau dans une petite forêt où on retrouve le frais et le calme, le chant des oiseaux, tout ça, tout ça, quoi. Et notre petit randonneur continue de nous impressionner. J'aime beaucoup la rustine. <laughs> C'est pour le feu de papy, les bouts de bois Oui. Ouais, c'est trop gentil. Tu lui fais un coucou hmm. on vient de descendre euh, dans le lit d'une rivière avec une belle arche naturelle au fond. On vient de croiser des Anglais qui nous ont dit qu'ils étaient venus il y a un mois et c'était gorgé d'eau ici, ils pouvaient pas traverser. Et ils se questionnaient de savoir où était passée l'eau. Ben, on sait pas non plus. avoir le vertige. On s'est écarté un petit peu du sentier tout à l'heure pour aller euh, jusqu'à l'arche. Mais c'était vraiment très joli, ça valait le coup. D'habitude, il y a de l'eau partout et là, on a pu accéder facilement, mais c'était quand même assez sportif. Mais voilà, Ethan, il s'est débrouillé comme un chef. C'était facile, Ethan Oui. Oui c'est un peu plus escarpé que sur la randonnée des trous de fer qui était bien aménagé mais ça reste quand même très accessible en famille donc si vous avez de la marmaille n'hésitez pas ça peut être un peu sportif avec les, les grosses marches et si vous avez des champions comme le nôtre euh, ça se fait très bien on est en train de marcher, on est bercé par le bruit de la cascade, c'est super agréable. Et normalement, on va bientôt arriver pour faire notre pause pique-nique. On espère les pieds dans l'eau. Il y a elle dort. Qu'est-ce que c'est La cascade grand La cascade grand gueule Pas tout à fait. arrivé à Cap Blanc. On va pouvoir faire un pique-nique. Et voilà, on est à 700 mètres d'altitude. Ouais, on a fait que 250 euh, mètres de dénivelé positif à peu près. Mais on le sent quand même. Hein. Finalement, c'est Ethan le moins fatigué d'entre nous. Ça va Ethan Oui. On va faire quoi Allez, on va faire ah, le pique-nique. On va pique-niquer où Là. OK on est sur Cap Blanc. C'est un grand espace et au final il y a plein d'endroits pour pique-niquer ici et être au calme des autres randonneurs. Bon, il n'y a pas trop de monde donc ça va. Je crois que Emilie a trouvé un petit coin sympa. Bon, faut retraverser l'eau, mais... On adore traverser les rivières mais mais sans mauvaise posture. Hein. Bon bah, je crois que j'ai pas le choix, faut que je passe sur cette petite passerelle euh, de fortune là, ou d'infortune, je sais pas. Ça passe. Bon appétit les petits chats Le bon ton pique-nique Chou, chou, chou, chou, chou, chou, chou, chou. Deux spectacles en un. com a minha On pourrait poursuivre euh, cette randonnée euh, parce qu'elle mène jusque à la plaine des sables, donc au pied du volcan, au pied du piton de la fournaise. Mais ça sera pour une autre fois, quand on n'aura pas d'enfants. et voilà, on est arrivé de notre randonnée. Elle a fait à peu près 5 km. Et c'est la première fois qu'Ethan il marche tout seul du début à la fin. On n'a pas utilisé le porte-bébé. Voilà, c'était chouette. Ouais, alors entre nous, moi j'étais pas hyper emballé pour faire cette randonnée à la base. Mais Emily a su me convaincre et c'est sans regret parce que c'était vraiment agréable. C'est vraiment une randonnée familiale encore. Euh, voilà, c'est très chouette et la vue là-bas sur au Cap Blanc, elle est vraiment très agréable pour pique-niquer et c'était vraiment cool. On a même testé une petite sieste comme vous l'avez vu. Ouais, voilà, on a passé un bon moment de repos et en pleine nature encore une fois, donc c'était <laughs> super. Voilà, en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit <laughs> commentaire et à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être hein. au courant de la prochaine vidéo mise en ligne. À bientôt À bientôt